हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में सी लैंग्वेज में कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम हमें लिखना है और ये ये प्रोग्राम हमने लिखा भी है ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये प्रोग्राम है अब इस ये एक डेमो वीडियो है और इसकी फुल वीडियो जल्दी रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ देखिए ये सेव कर रहा हूँ मैं इसको तो ये कैलकुलेटर के नाम से सेव कर लेता हूँ डॉट सी लगाना जरूरी क्योंकि सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये डॉट सी लगा करके सेव कर लिया अब सेव करने के बाद इसको यहाँ से हम चलेंगे बिल्ड पर पहले कंपाइल करवाएंगे तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाना चाहिए तो ये हो भी गया है कंपाइल अब इसको हम करते हैं रन तो वापस चलते हैं बिल्ट पे और यहां से रन कर देते हैं इसको तो जैसे ही रन किया तो यहां पर क्या हुआ लिखा क्या लिखा हुआ आ रहा है enter any one operator like plus अगर आपको ऐड करना है तो प्लस लिखिए अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखिए अगर आपको डिवाइड करना है तो इनटू का साइन लगाइए ठीक है अदरवाइज आप डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं तो चलिए आइए यहां पर हम करने वाले हैं अभी डिवाइड तो हम यहाँ डिवाइड का साइन लगा देते हैं तो ये डिवाइड का साइन लगा दिया अब ये कह रहा है enter the values of operand num one and num two num one और नम टू नाम से दो वेरिएबल बनाए थे यहां पर 67 लिखते हैं और इसको 7 से डिवाइड कराते हैं देखते हैं रिजल्ट क्या आता है तो यहाँ पे 9.571 समथिंग समथिंग रिजल्ट आ चुका है देख सकते हैं डिवाइड कर रहा है चलिए ठीक है अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करवा लेते हैं यहां से और रन करवाने के बाद अब फिर यहां पर अब हम करेंगे प्लस तो यहां प्लस का साइन लगाता हूं यानी ऐड करेंगे हम तो दो नंबर्स को ऐड करते हैं 78 ऐड करते हैं और 90.80 को ऐड करते हैं देखते हैं ये ऐड करता है या नहीं तो ये ऐड करके आ चुका है देख सकते हैं 168.80 समथिंग समथिंग रिजल्ट आपका आया हुआ है तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है चलिए एक बार और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहां से 67 है एंटर कर दिया हमने दूसरा नंबर जो है टू एंटर करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं देखते हैं ये मल्टीप्लाई करता है या नहीं ठीक है तो यहाँ पे गलती हो गई एक बार फिर से इस प्रोग्राम को चलाना होगा ये यहां से जाकर के चलाएंगे ये चला दिया अब यहां पर कह रहा है एंटर ऑपरेंट तो यहाँ से ऑपरेंट को एंटर करेंगे पहले अब ये जो है दो वैल्यूज मांगेगा तो यहाँ पहली वैल्यू फाइव एंटर करते हैं दूसरी वैल्यू नाइन तो यहाँ फोर्टी फाइव आंसर आ रहा है देख सकते हैं इस तरीके से ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमने बनाया इसकी वीडियो फुल वीडियो जल्दी रिलीज होगी thank you for watching this video